Чтобы получить э, каждый пояс, нужно сдать какой-то экзамен, да? А, да. А, студент, который приходит в школу, ему поручается черный пояс после месяца занятий. Это как бы проверка на то, что допущен ли он к обучению или нет. То есть до получения черного пояса он как абитуриент вручает черный пояс инструктор, мастер, видя, что студент хочет заниматься значит он зачислен в школу и начинается обучение. Первый уровень, первый класс – это программа на черный один, она занимает это 6 месяцев. И после сдачи программы экзамена ему вручается следующий пояс черный один в виде пришиваемой одной полоски. Второй экзамен сдали две полоски, третий экзамен три полоски. Таким образом, начальный уровень – это на черный один, на черный два, на черный три. программа начинающих. Каждая программа занимает где-то 6 месяцев занятий. Бывает она чуть-чуть меньше, чуть больше. К примеру, дети, может быть, занимаются 8 месяцев. Взрослых быстро обучаем, могут заниматься 4-5 месяцев. Это уже мастер-инструктор сам смотрит по тому, какая у него группа и студенты. Когда студент переходит на уровень синий пояс, это второй э, уровень обучения, это уже молодой инструктор, он уже а, занимается по другой программе, и там существует тоже разделение. Синий пояс, синий первый кап, синий второй кап, синий третий кап. Это есть второй уровень. После этого мы переходим к красным поясам. Красный пояс – это уже молодой мастер, старший инструктор. Все зависит от того, как э, сложится обстоятельства с разрешением главы школы градмастера или это отдельно стоящий в отдельном городе или он ведет занятия под руководством другого мастера в этом же городе. Значит, в красных поясах это красный пояс, красный пояс первый дан, красный пояс второй дан, красный пояс третий дан. И следующий пояс белый – это уже мастер. Мастер имеется… Э, мастер – это значит человек, который открывает свою школу, и имеет право присвоения черных, синих, красных поясов. Красные пояса имеют право присваивать черные, синие пояса, синие пояса не имеют права присваивать пояса. А среди всех белых поясов глава школы – это золотой пояс. И существует еще уровень белых поясов, называется звездные белые пояса. Это белый пояс с звездой, Э, с Солнцем и Луной. Это а, следующие гранд-мастера этого направления, которые а, считаются преемственниками и основными старшими мастерами, которые проводят э, семинары, встречи, занимаются международными отношениями, э, занимаются развитием школы. Если, если сравнить с профессорскими званиями университетскими, то белый пояс – это профессор, а белый пояс э, – звезда, солнце, луна – это профессор, член-корреспондент, а золотой пояс – это профессор-академик, ну, то есть это высший уровень. Э, если сравнить это с поясами других школ и направлений, то красный пояс – это сравнимо с черным поясом по каратэ-до, ну, для примера, чтобы понимали, какой уровень до, для достижения красного пояса это где-то занимает около 10-12 лет. И нужно понимать, что это школа, это система, и студент, попадающий э, в школу, он сдает экзамен, переходит из класса в класс. Это очень важно и очень правильно. А почему это правильно? Но у человека есть программа. Он а, обучается, как в средней школе, как э, закончил школу, поступил в институт, поступил в аспирантуру, так и у нас. Есть программа как для школьников, это студенты, <clears throat> потом как будто бы он поступает в университет, у него уже звания более высокие, аспирант, доцент, и потом профессорские звания. То есть э, есть определенная программа, есть э, разработанные методики, теории, есть, э, так сказать, тренерский состав профессорский. И это очень хорошо, потому что многие называются школы, но такими не являются. То есть проходят семинары, встречи, обучение, есть глава школы, и это очень хорошо. Тем более, что на каждый класс расписана программа, и мы ее придерживаемся. И уход от программы – это ну, считается как бы уход из школы. Когда студент двигается по программе, он развивается быстро и успешно. Программа, соблюдаемая в нашей технике, сохранена с 16 века, то есть она имеет вековые традиции, потому что многие школы появляются сейчас в 20-21 веке, и это ну, как бы начальный уровень, они еще подбирают правильно, неправильно, давать эти упражнения, давать эти упражнения. И здесь как бы уже все проверено веками. Спасибо большое. Всего хорошего.